都可以在当天去执行。那么在当天呢，其实呢，大部分的集市尽量都是建议少取比较好的。那唯独呢，适合进行的有祭事。另外呢，还有针对我们居家环境的部分，很适宜在当天呢进行一个大方向的这个进宅，还有扫射大扫除哦，可以让我们的家运呢更加的理想。 那么再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是春分。那么我们会在凌晨的五点二十五分迎接这个新的节气。不过要特别注意的是，在当天呢，虽然逢到了天赦日，但是同时呢，它也有逢到了油货跟血脂这两个凶星相伴，因此呢，会建议在当天呢，如果在 今年度有犯到血刃、飞刃，好，那我们呢尽量呢就在当天呢可以去捐血、洗牙呢，来让这个血刃的力道可以降低。而这两颗星数通常也会代表是比较容易会一些小碰撞啊，或者是一些小小的一些意外发生，所以建议呢在当天我们出入平安呐，或者是孩童在上课期间呐。 呃，都要特别留意他们在下课时候哦的一些安全。那么在当天也是很适宜可以开池放水的，因为在当天呢天赦日呢，可以让我们呢再来。 为自己在新的一段区间呢，引进新的财水，所以有相关需求的朋友，老师会建议我们尽量是在白天，也就是在上午的时间点哦，可以把我们的这个，比如说有聚水器的这种风水摆件啊，或者是鱼缸，我们可以把这个水呢的水位呢都重新做一个替换一半，然后再添入新的水，那可以让我们的这个财气更加的。 美满，那么在当天也同时呢是很适宜可以做生机的，那么有相关需求的朋友可以另外呢请师傅帮你们来去做施作，那么再来就是针对周三这一天，我们会迎接的是适合开运的五元二将，那么在当天呢，它其实也是很适合我们可以补财库的。 不过呢，在这一天要特别留意一下，在当天有逢到招瘟这个星数，所以是非常不利去探病的，甚至都会建议诊所、医院呢少走访哦，不然也很容易呢，就是因为免疫系统比较低，或者是就是莫名的哦，就是会有染病。 那么再来呢，就是要留意，就是本身呢，近期如果你有这种小感冒不断，或者是免疫力比较差的朋友们哦，在当天呢，一定要帮自己呢喝一碗这个八宝粥呢，来理气哦，让我们的运呢可以重新的调整。在当天很适合针对有安床入殓需求的朋友，还有要特别提醒哦，在这一个日子呢。 有几件事情是不宜的，比如说我们在当天是不宜进行动土、开光以及嫁娶这三个事项。再来就是针对周四这一天，我们会逢到的是当月的月亥天行日，所以在当天吉喜事尽量少取，而且在当天非常不利于入殓或者是落葬，甚至是呃入座，因为在当天逢到了三上日哦，所以呢，对于就是。 呃，如果要告别先人的话，请一定要另择他日。 而针对周五这一天，我们会逢到的是董公选要的吉日，在当天逢到的是百事聚集。那么在这样的一个状况下，我们是很适合可以帮自己去调整经络、理气哦，甚至你可以去会亲友。不过要留意一下，就是在当天呢，我们有逢到了这个驿马星宿的影响，所以如果你要洽谈啊，或者是你要去斡旋一些事项，要会要。 谈一些大案子，要留意呢。我们出门的方向呢，尽量不要往东方行哦。你可能要先换个方位，再往那个方向行走，才会是比较理想的。还有，针对在当天呢，有这个天狗星宿的影响之下，属牛的朋友要格外的留意一下哦。因为呢，这个星宿可能会给你带来呢比较多一些莫名的一些灾害或是状况。所以在当天呢，我们呢一定要全。 神灌注哦，不宜有这种过度疲劳驾驶的状况哦，才可以避免一些不必要的祸端哦，惹上身哦。而针对周六这一天呢，我们会迎接的是同样雾探病的日子哦。 那么呢，在当天呢，我们要留意一下，就是呢，有这个金鬼的心数，所以是非常大力属兔子的朋友们哦，尤其是针对如果你是正要准备备考，或者是呢，你想要提升你的理解力啊，或者是学习能力方面的，请务必呢，可以在午时的时候呢。 呃，我们逢到的这个喜神，还有呢，未时开泰的这个时段，所以你可以运用我们的上午的十一点，一直到下午的三点这个时间去，针对有供奉文昌帝君了的这个庙宇呢，去祈求可以让你的时事开通，然后让你可以呢金榜题名哦。最后呢，是针对周日这一天，我们会迎接的是时灵日。 那么在当天呢，出生的孩子会非常的聪慧，女生呢非常的漂亮，男生非常的俊俏。那么在当天呢，也是非常适合我们可以调经络的朋的时间点，尤其是如果有长期姿势不良、长期呢要久坐或是久站的朋友，都很适意在当天可以透过 SPA 或者是整骨呢、整腹呢，来让你的这个。 呃，骨头可以归位，那么当天也很适合可以问名，好，还有针对有嫁娶跟开市需求的朋友，的，都可以运用当天的吉日来运作。最后呢，我们要来看的呢，就是我们在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属马的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上在当周，这三个生肖的朋友，你们的事业呢是属于居于主导的一个位置哦。 只要你愿意去协调、去斡旋，就能够增添更多的人际跟人脉，也可以让关系哦变得更加的和谐。那么在专业的领域上呢，你也会觉得发光发热，因为你可以很冷静的、很务实的去选择事业的一些选项。那么再来就是在这个礼拜，你也比较容易去善用、去结合奇妙的一些。 妙想啊，思想哦的哦，来跟现实考量去呃产生新的比较有创意的一些思维。那因为有这种跳出框架的做法呢，就更容易呢让你在当中呢得到主管跟同事的称赞哦。所以对你们来讲，在一周呢，其实呢是很适合把自己的想法跟意见呢大方的发表出来的时间点。 再让我们来看一下的，就是在当周的注意事项又有哪些。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当周呢是属于效率提升的一周。那么在这个礼拜呢，你们的这个情绪。 掌控的算是比较好的，只要对你周遭的人呢多花一点心思，就能够相处的愉快。那当然呢，在这个礼拜我们要完成的事情是相当多的，所以呢，你一定要得到家人的支持跟关心，那么你的内心就会更加的充满这个战斗力，可以让你越战越勇。再来就是在当中你们办事的效率大增，所以呢，我们也会提醒你哦，要。 注意的就是在财务上呢，你要更加的稳扎稳打，因为你有很多事情想要做，你可能就会不顾成本哦，那看前没顾后，所以这个部分要特别的注意，不要太过的激进。 那么在这个礼拜也非常适合去参加一些团体的活动啊，因为长袖善舞呢，能够为你赢得好的口碑。再就是在这个礼拜，也会建议你在回家的时候，不妨可以帮家人呐带一点点心啊，或者是宵夜啊，这样子可以让他们呢觉得你还是有把他们放在心上，也可以让关系更加的。 稳馨和谐，那么跟恋人另外一半的关系呢，在这个礼拜是属于比较趋于平顺的一个状态。倘若你能够呢，培养一些共同的兴趣爱好，比如说跟他一起探讨他最近在追的剧啊，或者是呃提出一点兴趣去了解他最近在忙的事情啊，你不一定要给他一些建议，但是愿意去聆听，愿意去理解他在做什么。 都能够让感情更上一层楼哦。那么，再来就是，如果呢，在这个礼拜呢，我们在财运的布局的部分哦，不宜太过的散漫哦，一定要更加积极一些哦，才不会让你觉得有得财不顺哦，会有流失这个呃投资的这些机会的一个状况发生。那么，在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周六。 再来下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在当周呢是属于呢。 呃，应该要人际尽量去拓展的一周，那么在当中，你们在职场上也可以建立很好的朋友关系，所以千万不要错过。知己可不是每天都有哦，更不是呃时常会有这样的一个时机呢，可以让你呢呃处处逢源。那么在本周呢，你比较容易被你周遭的这个环境给呃感染到，所以你会变得比较开心哦。 因此呢，也会建议呢，你尽量去涉足在一些，比如说让你会觉得心情比较放松的这种场地或者是环境去工作，对你会比较有利的。甚至呢，也会建议你可以去联系一些许久未联系的老朋友，他们都可以给你带来一些新的发想、新的惊喜哦。因为有一些 update 可能会让你发现，哎，原来我还可以做些什么，或者是你错失了些什么。 那么你也可以呢，借由这样的一个呃邀约，那你去请客哦，然后大家聚一聚，那也不用太过铺张，因为对方呢都可以感受到你的真情哦。那么再来就是呢，针对感情的部分，有对象的朋友们呢，你们的这个恋情会会是蛮甜蜜的一个状况哦。所以呢，其实在这个礼拜，只要留意。 有多一些浪漫的成分在，就可以让对方好非常的欢喜。而单身的朋友在这个礼拜也是蛮有机会可以谈一场感情啊，或者是呃让那个。 有一点暧昧的感情哦，逐渐的发芽，所以记得就是一定要主动去邀约。而财运的部分呢，财神爷呢会大驾光临哦，所以呢也要留意一下。这也不代表就是财富会无缘无故的出现在你面前，你还是要更加积极的去做一些开发，或者比如说陌生开发，或者说积极的去联系旧的客户，这样子呢才能够呢帮自己呢呃追加出更多更亮。 演的业绩哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周日。再来呢，下一个生肖是针对属老虎的朋友。属老虎的朋友在当周呢是属于需要调整心态的一周。而在这个礼拜，会建议你们尽量以内勤为主，因为实在是不太适合外出哦。尤其是这种交通，如果呃你刚好卡在这个 traffic 上面。 啊，很拥挤的人潮啊，或者是跟人呢要肩对肩的这样子的经过，你就会让你很容易感到很疲惫，甚至心里都会觉得很累。那么会建议你在这种很容易比较心烦意乱，甚至比较容易低迷低潮的时候呢，一定要调整一下我们的心态，正确的处理才会比较好。再就是呢，在 跟人相处的部分，其实你在对应之间你是蛮风默有趣的，可是呢，你在这个礼拜你跟异性的这个相处上的这个对谈就会觉得不够大方。 所以呢，请你哦要呃更加的去注意一下自己呢有没有多一点层次的这个自信哦，才不会让人家觉得你有点畏畏缩缩的。那么单身的朋友呢，也会建议你可以多跟异性攀谈呐，哦这样子呢也比较可以给别人留下一个好的印象。 再就是在这个礼拜，你们比较容易会有一些破财的一些迹象哦，所以不要去摆阔，不然你只会徒贴自己的烦恼。也建议我们可以稳扎稳打的去开发正财哦。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友在当周是属于需要接触再广泛一些的。 那么这也代表是在这个礼拜，其实你们的心态是相当的不错的，呃，可能要运作要。 去处理的事情是不少的，可是你都很能够很轻松的去应对，你的心态调整的非常的好，也会抽出时间去做一些自己感兴趣的事情哦。那么在商业的应酬当中呢，也会建议你可以透过同事啊，或者是亲友间啊，去帮你去引荐，这样你或许可以接触到各行各业中的这种资深的人士，对你日后的这个事业版图啊，都会有更有。 助力哦，那再来就是呢，在这个礼拜呢，我们在置装部分呢，可能要注意一下，就是这个花费不要过多，不要因为一时迷失在限量啊，或或者是这种特价，你就呢花太多预算了。再来就是在这个礼拜，你们是相当有机会可以去结识朋友哦，甚至可以认识到朋友的朋友，所以想要进一步的去。 呃，有发展呢，也不妨呢，可以透过朋友来当这个牵线的红娘，好，那再来呢，你们就可能会有更多的机会哦。好，你再来，另外就是，如果呢，你是已经有对象的朋友，会建议你们呢，可以制造多一些机会哦，让你们可以在当中多几次的约会，那么自然呢，就可以让这个甜蜜度提升。那么再来就是这个礼拜呢，你们。 也会受到财神爷的这个眷顾，他会送钱来哦。所以呢，你会有更多得财，或者是更多机会上门，甚至更多案子找上门。那么也有更多的方式是，譬如说就是收礼，或者是等别人呢给你一些呃。 比如说，他转一些授课的机会给你，他请你代课啊，或是有人请你代班，类似这样的状况，所以你可能就是很轻轻松松的就有多余的一些金钱进来。那么这个时候就会建议你呢，还是要维持良好的关系哦。那么在当中呢，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个是针对属龙的朋友。 属龙的朋友在当周是属于需要主动争取的一周，而在这个礼拜你们的火气呀会比较容易大一些，比较容易会为一点点小小的事情就跟他人发生争执哦。劝你们要消消气，不要坏了自己的好心情也同时烂了别人的心境哦。在这个礼拜呢，可以多出门去走动走动，那么会有好运降临的。 再就是呢，如果你是宅男宅女呢，也会建议你们一定要多出门走走，才不会让你错过良机。单身的朋友，请一定要留意你自身的穿着打扮，到热闹的场所可以主动跟异性接触，可以提升你的恋爱运。那么在当中，你们的财运也是不错的。 尤其是针对下午的时段，哈，比较有利于你去投资斡旋，甚至争取案子跟商机，那更有利于你在那个时段呢去进行一些规划，哦，那么也会建议你可以多安排一些一些时间呢，在这个礼拜跟另外一半多一点的沟通，才不会让感情呢越来越疏远哦。 那么单身的朋友呢，也会建议你可以多投身于事业，然后感情呢，先让它放飞一阵子。那么再来呢，我们这个礼拜的偏财运是相当好的，不妨呢，可以呢，就是让自己呢去少买几张这个呃运彩啊，或者是我们的乐透彩哦，会有机会呢重点小奖项哦。 那么在当周我们要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周四。再来呢，下一个生肖呢是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢在当周呢是属于利于执行的一周哦，而这也代表的是呢，我们在这个礼拜的精力是相当的旺盛的。 而且非常有利于新计划的一个执行，所以呢，如果你可以更大方的、更有度量去接受一些不同的意见，那么呢，你就有办法呢去更加的成就自己，让你成功的机会会大幅度的提高。在当中，非常适合帮自己的这个生活定制计划，或者是呢，针对自己的目标去进行一些思考。 再来就是单身的朋友呢，在这个礼拜呢，你的心境会相对的平和，会比平常更多几分的这种呃温和哦。所以你在跟异性相处的时候呢，也会让人家觉得，诶，你好像魅力更添了几分。那么在财运的部分呢，也会提醒你们，在这个礼拜比较容易受到一些外界的诱惑，你可能会想要忽然乱买，或者是疯狂的购物，基本上。 呃，这个购物欲呢会有点难压制哦，所以尽量不要去打开呃这种购物网站之类的东西哦，然后也要小心呢，因为呃乱买而透支了。再来就是在这个礼拜要提防呢，呃，如果你的这个理财的决定是不恰当的，那么这些错误的决定可能就会让你陷入困局哦，然后会滋生。 很多不必要的烦恼，所以尽量呢，针对投资理财这一块，还是要步步为营哦，才不会让自己陷入困窘，而且你的心呢，也会比较舒坦些哦。那么在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属马的朋友。 属马的朋友在当周是属于顺利无比的一周，而在这个礼拜呢，也会代表的是呢，一切都是相当畅快的，各种事情都非常的顺利无比。尤其是你在当周特别能够替别人着想，很容易得到别人的这种信任哦，让你在当周的事物也非常能进行的顺利。 这个礼拜是很适合去送礼的好日子哦，尤其是如果你要跟客户见面呢，准备一个礼物送给对方，可以得到很好的效果。而且呢，好运在当中是站在你们这边的哦。单身的朋友可以鼓起勇气跟心仪的对象表白，更能够得到热烈的回应。那么，针对有对象的朋友啊，如果你有情投意合的对象，那么在这个礼拜其实就是甜蜜恋情的写照哦。 呃，甚至你会觉得会笑到合不拢嘴的，因为可能你们在互动上，不论是线上线下，都会相当的良好。而财运上的这个投资呢，在这个礼拜你也可以继续持有，因为还有上升的空间。那同时也会建议你们可以多增加一些储蓄的预备金来备不时之需哦。那么在当中呢，我们运势也是相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。 再来下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周是属于需要耐住性子的一周。这也意味着是，你们在当周需要细心处理的事情是比较多的，所以你一定要耐住性子。一旦你变得太急躁，就比较容易出错，所以这反而是比较不利的。那么在这个礼拜，你比较容易会容易有这种情绪化，或者是。 忽然暴怒暴走这种迹象，啊，尤其是比如说另外一半啊，有一点点小毛病，你都会看不惯，甚至呢，你可能会因为这样子呢，呃，这个跟对方有一些争执哦。那么再来就是在这个礼拜呢，呃。 好运是不会主动找上门的，所以你必须要往外走哦。那么机会呢，才比较容易呢跟你擦身哦。那么再来就是呢，我也会建议在这个礼拜呢，你可以尽量跟过去的同学甚至是同事联系哦。那你可能会有所受益。而单身的朋友，你们可以找异性的知己啊，喝茶聊天。 好，会谈的蛮开心的，也能够排解你的一些心理的烦恼。而如果是已经有对象的，在谈恋爱的朋友就不宜这么做了，请把这样的对象呢，呃，是当做你的另外一半了。呃，也就是你要跟你的这个呃恋爱的对象呢多沟通，哦，这样才能够呢让路走得更远一些。那么当中我们偏财运会稍微的弱一些哦。 呃，所以呢，尽量呢还是要合理的去运用你的钱财。那么在这个礼拜留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于需要有多点宽容的一周。而在这个礼拜呢，也意味的是呢，你凡事都非常的有冲劲哦，而且你。 觉得你不需要太多的顾虑，你就可以放手去进行。只要你相信好运始终站在你这边，你放手去做的任何事情都能够很轻易的去实践跟实现。再来就是在这个礼拜呢，其实在夜深人静的时候呢，我们会建议你可以多看一些书哦。那也把一些近期需要的一些专业知识呢装进你的脑袋哦，对你会是有帮助的，一点一点的累积哦。 总能够积少成多。再来就是这个礼拜，你会显得比较容易挑剔哦。你很容易去找出别人的缺点，你忘记要怎么样去赞美，或者是呃放大别人的优点哦。甚至你可能会很想要冲动的呢，在比如说感情里面呢，都是去结束一段关系哦。所以尽量呢会提醒你们哦，呃，宽容呢才是让感情哦可以。 呃，继续的唯一办法，因为呢，有的时候呢，呃，我们不希望因为熟知认识而在一起，最后也因为熟知，然后。 太过熟悉而分开，再来就是在这个礼拜呢，对于另外一半给予你的叮咛，你可能会觉得很厌烦哦，但是也不要把这个情绪一下子就带出来台面上，很容易呢会引发争执，所以建议也要忍一下哦，不要让关系呢太紧张太僵了。另外就是在这个礼拜呢，财很容易流失哦，不太容易守住，所以身上尽量不要带太多的现金哦，卡片呢。 比如说信用卡也尽量不要带太多在身上啊，那么要守住自己的荷包是在当中呢非常重要的一件事情哦。所以如果说真的有聚餐的时候呢，也不要出手太阔，不妨呢就是大家一起平分哦，这样子可以让你在当的要支出的压力减低不少。那么在这个礼拜我们要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周日。下一个。 生肖呢，是针对属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当中呢是属于需要善用关系的一周哦。而在这个礼拜，我也会建议你们一定要善用你良好的人际关系，因为它呢就会让你在这个礼拜处理事情的时候会更为的呃顺利。那你也会有机会呢，可以结识一些这个兴趣相投的伙伴。 那么再来就是在这个礼拜，你在性情上面，比如说比较敏感的这一面呢，会比较容易被凸显啊。比如说你很在意别人的一言一行啊，只要有一点点不合你的意，你就很容易会把这个我很不爽直接展现在你的脸上哦。所以呢，要会收敛一下你的情绪跟你的面部表情，在这个礼拜是相当重要的一件事情哦。那再来就是针对。 在这个礼拜呢，如果你不会去控制好自己的这个情绪的管理的话，很容易就会让友情、爱情哦远离。再来，针对单身的朋友呢，就是比较容易会碰到很容易可以谈天说地的对象，那么对象可能也会想要找你诉苦，然后会让你觉得你有。 被需要的这种快乐感，但是请你要记得，这个感觉到底是真实的还是暂时的。再来呢，也不要呢有这种呃把自己错判位置的一个状况哦，还是要明眼的去呃判断事实。再来就是在这个礼拜呢，你们花钱有点如流水的状态，不知道怎么样节省。 甚至你可能会买回一堆很没有用的东西，好，然后造成不必要浪费。所以呢，请务必在购物的时候要有一个能够管住你的人在旁边哦，督促你，才不会让你乱下手而后悔。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周三。再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在当周是属于不可冲动的一周，而在这个礼拜呢，你在跟他人相处的时候，建议一定要和和气气的，即使遇到跟你意见不同不合的时候，也不要逞一时之快去大发脾气。人际关系太欠缺圆融的话呢，就反而会让你之前建立起来的形象就忽然好就没有了哦。 所以在这个礼拜，除了要注意你对他人的态度之外呢，真的忍无可忍，我会建议先降降自己的火气，不如呢煮个莲子汤喝，降一下心火，甚至呢喝个清茶呢，降一下火气，跟不要让你自己啊乱动肝火也会比较理想。记得当周呢，脾气暴躁的话，就代表的是把魔鬼带出来哦，所以呢，千万千万。 不要动怒。那么在单身的部分呢，如果针对感情的话呢，你就比较容易遇到有心仪的对象。但是呢，在呃互动的时候，不要让对方觉得你太小家子气，要更大方一点，那比较容易可以。 铺陈出好的结果，而针对投资的部分，一定要再谨慎一点哦，一定要利用好你的每一分钱哦，一定要会去斤斤计较，那么它才可以把你带来更好的一些获利。而如果太过冲动，你就比较容易会在当中呃蒙受一些损失哦。虽然说你会觉得那只是小财，可是呢小财积起来也是蛮可观的。那么在当周我们要留意的天数，有一天是周四。 最后一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当周是属于需要虚心接受的一周，而在当周呢，你们比较容易呢被别人呢当面去指出你们的缺点，所以你内心就觉得非常的不服气呀。但是呢，忠言逆耳利于行啊，既然别人都愿意指正，愿意说出来，代表他一定是为你好，我们尽量就先虚心接受。 再来就是在这个礼拜，你事情会比较多，需要你耐心的去处理哦。不过呢，你也很容易得到朋友的帮助，所以你会觉得整体上还是轻松很多。那么再来就是你在感情的部分，你会进入一个狂热期哦，充满了 passion，而且要留意的就是你爱的很深切，那么你的占有欲呢也会很强大哦，所以这也可能会引出一些。 问题就是对方可能会没有办法承受，不妨呢把你这个欲望强烈的部分运用在学习心知上面了。那么也就是说，这个礼拜是一个属于温故而知新知的好时机。再来呢，就是在这个礼拜呢，你如果常常有需要去听别人的苦水啊，那么你可是你自己的部分却还没有处理掉的话，建议你也要。 双向的去沟通，因为有的时候可能互相比过之后呢，才会觉得其实自己没有这么惨。也许两个人呢，就可以同时都释怀了。不要只单方向当别人的热射桶哦，因为你可能自己会承受不住哦。那么再来就是呢，在这个礼拜也要小心，可能周遭有一些异性，他们的居心是比较不良的。呃，这可能不是针对感情的部分，而可能是想要从你身上打听一些。 商业的一些关系呀，或者是机密呀，或者是说，呃，有没有可利用的空间？所以在这个时候呢，你可能在呃谈话间呢，就是不要过度的去呃露出一些不该讲的细节。那么在当周要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周五。 好，以上呢是针对当周个别生肖的朋友们所要留意的地方。再让我们来看一下的是在当周的测纸小单元。那么在当周呢，我们主要呢会针对盲测的问题是，近期你们是否有另外要留意什么呢？请各位朋友在这边好的六个格子中先冥想，我要注意些什么呢？ 然后选出你的方格，再来我们会一一的针对你盲测的字来做一个解说。首先呢，第一组字呢是多，而选到这一组字的朋友们呢，它也代表是你在这个礼拜呢，可能要经手的东西呀，会变得比较多，而且你会觉得莫名的要增加好多好多的 loading 哦。 所以呢，有些东西可以就不要要求的这么的，呃，完美。我们可以把一些不需要修订的东西，哦，或者是不一定要有出现的细节，尽量的删减减免，才不会让自己太过的累哦。再也要注意在当中不要太常加班或者是熬夜，呃，对你会是比较不理想的。再来是针对第二组字，如果你选到的是先。 选到这一组字的朋友们，代表是在这个礼拜你要小心，别人很容易会看穿你的心思哦。所以，在工作上千万不要去耍一些小伎俩，反而会很容易带来反效果哦。再来就是呢，在当周其实很多事情，其实挑明的去讲，反而对你才会是比较有利的。再来是针对第三组字选择“送”这个字的朋友们。 如果你们想要赞美你周遭的人呢，也一定要让他得到效果，不是吗？所以，如果你只是烧痒而烧不到位置上，然后要赞美别人，让别人又觉得哪里怪怪的，那反而是没有太好的效果的。记得一定要用你的真心，好，然后真情再开口，这样才会是有加分效果的哦。再来就是针对第四组字哦，如果你选择的是。 排啊，这个字哦，那么它也会代表是呢，请你不要再犹豫不决了，因为你一直持有这样的态度呢，比如说你不知道该选哪一边站，或者是你不知道你该去哪一间公司哦，那反而可能会让你错失机会，或者是为你在人际关系里面反而变成你是被排挤的那一个状况。再来就是在这个礼拜也要留意你们在当中。 做事的效率以及进度的跟进哟。再来是针对第五组字，如果你选到的是“图”这个字的话，它代表是如果你想要达到你的目的地，就请你一定要先想好你的路径哦。就像如果今天我们打开了这个 Google 的地图，你也会选择看一下最近的路径是哪一个，或者是你也会去看一下。 哪一个路径是比较不会有突发状况的？比如说走 local 跟走我们的高速公路，也许这个疲劳程度不一样，好，或者是一个可能快，可是一个可能不用停停，好，那不用去等红绿灯，那你就相对的会是比较轻松驾驶。可是走高速公路虽然快了些，可是油耗相对多了些，所以呢，你要把。 各方面的东西都把它纳入考量，而不是只有看单一项目。那么在这个礼拜呢，也要注意哦，呃，多留一点心眼呢，在成本的考量方面喽。而最后呢，是针对选择第六组字“角”这个字的朋友们，它代表的是，如果你想要主导一件事情，你想要让这个美光灯或者是曝光。 跟能见度都在你身上的话，那么就一定要提升自己的竞争力啊，不然你怎么会在那边跟别人可以就是媲美或是竞争呢？好，所以呢，这个时候呢，是时候先检视一下自己能力不足的地方，或者是自己的缺陷在哪里喽。好，以下呢是针对当周的测字小单元，各位觉得对你们有没有帮助呢？有的话，记得在下方帮老师留言哦。 最后我们要看的是，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是属老鼠的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，在这个礼拜呢，这三位的这个感情运呢，只要你们愿意呢，用耐心去面对，然后呢，来回的去。 反复沟通，基本上呢就可以让双方都都都可以有这种坦开心房，然后把真实的想法给讲出来哦。那么再你就会发现呢，这样的一个模式会让你们的爱情的这种价值观啊频率会越来的越靠近，所以呢，你们在心灵层面上呢也会变得比较丰沛富足。另外一个点就是在这个礼拜这三个生肖的朋友呢，你们要。 留意一下，就是在性爱的这个协调度的交流呢，也蛮重要的，所以一定要放下一些呃害羞的这个成分哦，呃，多去积极尝试一些新的方式，或者是一些新鲜感。 也有助于你们的感情升温哦。好，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必帮老师按下订阅小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。另外，想要更了解 AI 绘图，朋友们不妨也可以点阅旁边的影片来知晓。 最新的 AI 是怎么样的一个世界哦？如果你不想看一片，你想要听另外一个是由老师跟他人一起在线上的这个呃对话，那我们也可以呢，透过 Podcast 的方式来聆听。那么 Podcast 的连接，老师会放在叙述栏的下方，也欢迎大家点入去听哦。 我是金英老师，非常感谢大家本次的收看，我们下周再见喽，拜拜。